Salutan al ciui, jen i vudie vi, dio, kai hudio nocte mi volas discuti ion kion mi pripensis longe kai fakte discutis kun mia edzino, sed ne didis in ci canalo, sed nue mi simple volas diri che nun estas poslo la nocto mezo, mia edzino estas in la lito, mia bopatro estas in la lito, kai mi estas sur la sofo pensante per il estontezzo. Um, kai fakte last tempe mi ne povas ne pensi perigi, gi, char vere gi estas ege grava per mia estontezo. Kai vere shaine se vi an mian und dum longe, vi vere shaine scias ke mi intensas havi infanon en la venonta jaro, al ne havi, sed naskigi infanon en la venonta jaro. Mi devas esti iom zorigema pri mia uso de verboi. Um, do, la... Le la plano estas ke januaro ni komencos stadi gi familion mi nes cias kiel didi tion sen shiny tre stranga sed tio estas la plano sed dum kelkaj monatoj mi kaj mia edzino diskutis la temon multe um kaj ni amba volas havi infanon sed ni amba ne volas havi infanon estas ege malfacila problemo por ni, char ni ne volas infanon giuste nun, char, exemple, mi volas voyagi circa la mondo, uh, mia edzino same volas, um, ni volas uh, pli crescigi niain carieroin, um, kai teo plu, esos multe da alia eferoi cion ni volas anue fari, sed esos alia problemo, ni pli kai pli maljunijas um kai ni scias ke la play facila yaro por nascado non iom post iom um malaperas um kai comprenable tio mute occupas ni ein menso in lasta the tempe um kai ech levigis latemo chu ni havu infanon estontetze. Um, kai mi, mi multe discutis gin con si, kai iel mi tre ege volas havi infanon. Ec de mi estes infano mem. Unu momento, mi devas shangi la posizion de la camerao. Esto si am nun tempe. Um, do, ec de mi estes infano, mi ciam imagas familion kiel patron, patrinon, patrinon, kai infanon se familio ne havas infanon gi ne vere esas familio Um, kai mines cias kiel mi pensas tiel. Miai gepatroi tute ne edukis min tiel. Mi simple kreskis tiel, Kai commences credi tiel. Um, cae comprenneble in la Cina culturo, havi infanon estas unu el la plei ferro aferoi, do vi povis imagi che patrino cae patro diras, ciam venas la infano, ciam venas la infano, cae la miai ec diras, chu vi intensas havi infanon baldau? baldau <laughs> um kai ni chiam diras yes yes ni intensas ni intens intensas simple attendo io mete um sed last tempo ni multe discutis la temon verŝajne vi vidis la video blogon kie ni vizitis la domon de um nia uh, nia amikoi um kai kiam ni estis tie facte tio ne vere helpis, char um, la patro de tio unolino um, Ling Ling, li facte diris al mi, se vi vols crescigi vian carrieron, havi ionain, au fari ionain, faru gin feke nun, char vi ne povus fari gin post la infano, cae compareneble tio timigis min multege, cae ec timigis mian edzinon. Um, cae estas multe da aliae feroi, sed ni ni tute al ne tute tio mi mensogas kiam mi diras tion sed ni ne volas infanon nun sed ni timas ke se ni atendus trong uh, tro longe ni ne povus havi geneston tetse estas vere timo um, mi ankara estas sufiĉe juna mi edzino ankara estas sufiĉe juna Um, fakte, mi ne diris citi antaue en citi u canalo, mi, mi esperas che vi ciui ne diros ci tion en Facebooko, um, almenau ne en la angla, sed mia edzino estas io mete pli uh, mm, agia ol mi. Ne tiom multe, ne tiom multe, simple iom mete. Do, si compreneble havas verain timoin, pri ciu si havu le bebon nun, au ciu estontetsen. Um, kai... Yes, jen la la play grava problema non tempo kai mi sias ke mi devas fari electon kai si devas fari electron kai vi ciui vi ne povas electi per mi sed gi vere occupas mia in penso in lasta tempe kai mi simple volas dividi tion con vi gestas estas tio kion mi pripensas en alia novajo <laughs> um, ci se main fino estos bonega um se main fino chara uh, sabate mi iros al YouTube conveno, ca mi filmos tion. Um, dimanche, mi iros al Zamenhofa tago, ca la Zamenhofa tago acasos dimanche, cer facte la vera Zamenhofa tago acasos dum la semaino, um, ca ni ne volas conveni dum la semaino, do ni intensas havi gin um, dimanche, do facte vi povas specti um, Zamenhofa tagon antau la vera Zamenhofa tago. um, <laughs> kai vend vendred nocte mi intensas idi al blogger grupo. Um, eble mi povas trovi um, iun kiu volas kunlabori kun mi, sed Yes, tio esos ĉio. Um, pardonu min se ĉi tiu filmeto enuigas vin ĉiujn, uh, ah, sed jen la fino. Se vi chatis jin ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi metos ion en vian pugon kai kio chia mi vols danki mi ein donat santo in che patron seranto o mi faros tion mi simple vols didi, ke chiu dolaro kiun vi vols donaci al mia canalo monate vere helpas kreski igin kai tu estas adri temp bon cora santo chris padue chris robertson j gb ante james harlan Uh, Jason Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Sarah SC, Robert Nielsen, Robert Port, Shane Power, Kay Tommy Lindsley. Kami vidos vin chun, el veronta filmo.